La doctora Fuster era la única persona con talento. Eso no es verdad. Y la única persona íntegra. Sabe que se equivocó y ahora cumple su redención protegiendo al cabañal. No como nosotros, que parecemos cucarachas podridas. El nuevo antídoto que le he preparado es un pelín más fuerte. al bolso.